Astăzi vreau să-ți improvizez despre a scumpi. Atunci când uh, scumpește cineva ceva, nu, tu trebuie să scoți mai mulți bani din buzunar. Nu? Ei bine, m-am gândit că e o paralelă foarte bună cu ceea ce spune Jerry Robert, că uh, sunt uh, cele mai scumpe cinci cuvinte din lume și anume can't, blame, pasiv, conformity și quit. Și m-am tot gândit de ce vrea, să, ce vrea să spună cu cele mai scumpe cuvinte din lume și de ce le spune scumpe. Și mi-am dat seama de ce, pentru că atunci când spui că nu poți ceva, atunci când blamezi, atunci când ești pasiv, tot timpul într-o poziție pasivă, când te conformezi sau când uh, părăsești fără să termini ceva, de fapt scoți mai mulți bani din buzunar, mai multe resurse, mai multă energie, consum, te consum mult mai mult decât dacă ai face invers. <laughs> Și mi s-a părut foarte interesant din punctul ăsta de vedere să privesc a scumpi. Doar am vrut să te pun pe gânduri pentru tine ce înseamnă a scumpi. A scumpi. Ciao!